तो आइए आज देखते हैं एनसीएन से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है four lion in our national emblem of Sarnath represents यानी कि हमारा सारनाथ में जो नेशनल एम्बलम है उसके चार शेर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं आंसर देखते हैं power pride courage and confidence देखते हैं next question name the four animal present in our national emblem हमारे नेशनल एम्बलम में जो चार जानवर हैं वो कौन कौन है जी है हाँ, वो है बुल हॉर्स एलिफेंट और लायन आगे देखते हैं छतरी एट बुद्ध स्तूपा रिप्रेजेंट्स जी हाँ बुद्ध स्तूपा आप देखे होंगे उसके ऊपर जो तीन छतरी होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं आंसर होगा the three chhatri represents Triratna Buddha Dhamma and Sangha आगे देखते हैं मेदी अंडा एंड वस्ती ऑफ स्तूपा रिप्रेजेंट्स जो स्तूप के ऊपर मेदी अंडा और यस्ती जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है देखते हैं मेदी रिप्रेजेंट करता है लेग्स को अंडा रिप्रेजेंट करता है एब्डोमेन को यानी पेट को और यस्ती रिप्रेजेंट करता है हेड को आगे देखते हैं birth and death place of Buddha belongs to which janapada जी हाँ तो जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था वो जनपद था कौशल और जहाँ पे उनका जन्म मृत्यु हुआ था वो हुआ था मल्ल जनपद आगे बढ़ते हैं name the janapada with which Buddha related जी हाँ बुद्ध कौन से जनपद से संबंध रखते थे उसका आंसर होगा मगध काशी कौशाम्बी श्रावस्ती एंड मल आगे देखते हैं who started to build thousand stupa चौरासी हज़ार स्तूपों का निर्माण किसने शुरू किया था तो वो होगा Ashoka under the policy of कालमैन ग्लैंड पॉलिसी आगे बढ़ते हैं name the stupa that were build not initially plan to build by Ashoka जी हाँ वो कौन सा स्तूप थे जिनको इनिशियली जो नौ स्तूप बनाए गए थे उनमें वो नहीं थे इंक्लूड नहीं किए गए थे तो वो है बोधगया एंड सांची आगे है where you can find Yaksha and Yakshini museum जी हाँ यक्ष और यक्षनी का म्यूजियम कहाँ पाया जाता है तो यक्षनी का म्यूजियम आपको पाया जाता है दीदारगंज बिहार पटना में और यक्ष का पाया जाता है ग्वालियर में okay folk deity Yaksha Yakshini belongs to which religion जी हाँ अपने यक्ष यक्षनी का नाम सुना होगा वो किस धर्म से संबंध रखते हैं आंसर होगा तीनों बुद्धिज़्म जैनिज़्म और हिंदुज़्म आगे बढ़ते हैं the formal beginning of man made cave believed to be started during जी मैन मेड केव मानव द्वारा निर्मित गुफा कब बनना शुरू हुआ था तो उसका आंसर होगा ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड आगे बढ़ते हैं who started to build cave for Ajivaka sect जी आजीवक सेट के लिए जो गुफा का निर्माण किसने शुरू करवाया था आंसर होगा अशोक ने आगे बढ़ते हैं Chandragupta Maurya followed which religion जी हाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किन दो रिलीजन को मानते थे तो वो था आजीवक सेक्ट और जैनिज्म आगे देखते हैं Ashoka followed which religion Ashok ने किन धर्मों का पालन किया तो उन्होंने आजीवक और बुद्धिज्म दोनों धर्म का पालन किया था Lomas Rishi cave can be found at Lomas Rishi cave कहाँ पाया जाता है वो है नागार्जुना हिल्स गया और यहीं पे आपको बारह बारी हिल्स भी पाया जाता है चलिए आगे pottery many believes to be started during pottery का जो निर्माण शुरू हुआ था वो कब से समझा जाता है तो वो है during Neolithic period Indus valley civilization के दौरान न्यूलिथिक पीरियड में कि उससे पहले न्यूलिथिक पीरियड में आगे देखते हैं हाई क्वालिटी पोट्री जी हाई क्वालिटी पोट्री यानी पॉलिशिंग वगैरह कब पाया जाता है तो वो होगा हाई क्वालिटी पेंटिंग उसका नाम है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर देखिए स्कल्पचर रिज क्लाइमैक्स यानी जेनिथ ड्यूरिंग जी हाँ जो हमारा स्कल्पचर था इंडियन स्कल्पचर वो जेनिथ यानी क्लाइमैक्स तक कब पहुंचा तो वो था ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड अभी देखते हैं white marble could be found at जी हाँ व्हाइट मार्बल आप कहाँ पाएंगे तो ये दो जगह है पहला तो मकराना मार्बल्स राजस्थान आपको पता है दूसरा Vengai near Telangana. Gandhara and Madura sculpture were patronized by जी हाँ गंधारा और मथुरा स्कल्पचर था उसको किसने पैटर्नाइज किया किसने बढ़ावा दिया वो था कुसान ने Amaravati sculptures were patronize by Amaravati sculpture को किसने बढ़ावा दिया उसका प्रचार प्रसार किया तो वो होगा सतवाना एंड इच्छा वाकू ने आपको बताते चले कि इच्छा वाकू जो है वो राम के भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं the only sculptures where outside influence can be seen जी हाँ वो कौन सा स्कल्पचर है जिसमें कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस पाया जाता है तो वो है गंधारा इसी को कहते हैं ग्रीको रोमन स्कल्पचर आगे देखते हैं name the sculptures where three religion can be found जी हाँ वो कौन सा ऐसा स्कल्पचर है जहाँ के तीनों रिलीजन हिंदुज़म बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का छाप मिलता है तो वो है मथुरा आगे देखते हैं Buddha sculpture demolished by Taliban group belong to जी हाँ वो कौन से स्कल्पचर ग्रुप से डिपेंड करता है जो बुद्धा का स्कल्पचर था बोमियान स्कल्पचर वो होगा बिलोंग टू गंधारा स्कल्पचर जी हाँ आगे देखते हैं which sculpture they are based on Jataka Katha Jataka कथा पर कौन सा स्कल्पचर बेस्ड था वो है अमरावती स्कल्पचर आगे बढ़ते हैं worship of Manushi Buddha that means idol worship started during Manushi Buddha यानी कि आइडल वर्शिप कब स्टार्ट हुआ था वो है पोस्ट मौर्य पीरियड आगे बढ़ते हैं डुअल प्रदक्षिणा पथ यानी कि जो सेकेंड प्रदक्षिणा पथ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वो कब इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया पोस्ट मौर्यन पीरियड में आगे देखते हैं name the only stupa where relics of Buddha are kept in jar यानी कलश में रखा गया है तो इसको आप कमेंट करके बताइए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल से को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और इसी तरह जुड़े रहिए ताकि ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को मैं आगे भी लेते आऊँगा तब तक धन्यवाद